Normalmente eh, ocurre por una alteración de novo, es decir, no hay ningún factor genético, pero sí que hay dosis congénitas que están sujetas a alteraciones eh, de un cromosoma eh, o alteraciones genéticas que se transmiten hereditariamente, como puede ser el síndrome de blefalofimosis y otro de, otros tipos de dosis.